Welcome back to the channel guys मेरा नाम है पवनदीप सिंह और आप देख रहे हो ओनली इनोवेटिव गाइस आज की जो वीडियो है बेसिकली उसके अंदर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा कि मैं जब इंडिया से यूएस की जर्नी स्टार्ट की थी तो यहाँ पर आने के बाद मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे वो सब डिस्कस करूँगा सो so बेसिकली जब आप यू की कोई भी यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको एक ओरिएटेशन के थ्रू जाना होता है वो एक बेसिकली बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और आप लोग वहाँ पर बहुत सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो वो डाउट्स हो सकते हैं visa related job related study related city related campus related like कोई भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हो पूछ सकते हो और उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं लाइक फ़न इवेंट्स ये वाले जो इवेंट्स हैं बेसिकली एक से दो हफ्ता चलते हैं और अलग अलग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो दोस्त बना सकते हो और ये क्या टाइप के इवेंट्स होते हैं बेसिकली फ्री पिज़्ज़ा मिल रहा होगा आप वहाँ पे जा सकते हो आप ही की तरह बहुत सारे और भी लोग आएंगे पिज़्ज़ा खाने फिर आप उनसे बातें करो दोस्त बनाओ उनका ब्रांच पूछो सेम क्लास होगी तो आप दोस्त बन सकते हो एक्चुअली नहीं होगी तो भी बन सकते हो बट लाइक हाँ तो उसके बाद आप साथ में कैंपस एक्सप्लोर करो पूछो कहाँ पे रहते हो और वैसे ही सोशलाइजिंग करो नेटवर्किंग करो बहुत सारे स्टाफ मेम्बर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के वो ये इवेंट्स में आते हैं सो आप उनसे जान पहचान कर सकते हो सो बहुत ही मज़ा आता है बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं लाइक पेंट पार्टी होगी जहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर पेंट फेंक रहे हो साथ में डीजे बज रहा है पूरा वो जो पेंट है वो ग्लो हो रहा है कोई पूल पार्टी होगी या फिर बॉन फायर होगी सो ऐसे बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं गाइस तो ये जितने भी इवेंट्स में मैं गया था मैंने वहाँ पे एक शॉर्ट ऐसी वीडियो शूट की थी और वो जोड़कर मैंने एक पूरा मोन्टाज बनाया सो गाइस आप वो एन्जॉय करो सो यस gasoline. अरे रुको जरा अभी वीडियो बाकी है मेरे दोस्त सो so गाइज जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और इम्प्रेशन था यूएस आने के बाद वो काफ़ी अच्छा था बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रेंडली थे तो ये एक अच्छी बात थी और दूसरा मैंने एक जो नोटिस किया है अभी जैसे मुझे वन ईयर पूरा कंप्लीट हो गया है यानी कि ऑलमोस्ट तो मैंने देखा है कि आपकी जो भी पढ़ाई होगी काम होगा आप वो मंडे टू फ्राइडे में कंप्लीट कर लोगे तो जो सैटरडे संडे होगा वो आप एन्जॉय करोगे रिलैक्स करोगे या फिर आपकी हॉबी परस्यू करोगे या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लोगे तो फिर ये वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि आपकी पढ़ाई और काम के अलावा आपको कोई और कुछ हॉबी होगी वो परस्यू करने के लिए आपको टाइम मिलता है या फिर रिलैक्स करने के लिए टाइम मिलता है सो so, इससे होता क्या है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो और आपका एक हैबिट बन जाता है कि हर चीज़ को कैसे टाइम दे सकते हैं हम लोग तो so, ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो so, गाइज़ आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ पर ही एंड करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक करो शेयर करो और इस बार का जो गोल है वो है 125 लाइक्स का सो so, कर दो यार लाइक कर दो मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करना याद से और सब्सक्राइब दो तो फिर बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और thank you so much for watching see you next time welcome back welcome back to the channel Welcome back to the channel guys.